V železníku na mostíku paroci se schodá. V železníku na mostíku paroci se schodá. está de premilina, čom si dar mu cena. Tak Aničko, premilina, čom si dar mu cena. Ja parowo kizyka jak lilia, twoje obrazki rozpletene, witek czy ich rozwija. Ja Nesene biletli grozlija Zahraj cigan mi režilu, zahraj ti grolane Zahraj cigan mi režilu, Tebi žena, naša žena, bi žena, ova